Well, oh, I chose to be a volunteer because first of all, I had already done volunteer jobs in Brazil. I had never had this experience of going out of my country and getting to know another, a different culture. Bueno, este proyecto consiste principalmente en hablarles un poco a los niños de los Global Goals. Showing the kids what are the problems that our world is facing and also showing them what are the actions that they can do to contribute to make this world a better place. Ellos han aprendido de poco a poco que ellos también pueden cambiar el mundo, así sea con pequeñas acciones. A los niños también se les ha abierto un panorama más internacional al conocer experiencias de otros países, al eh, poder degustar alimentos de otros lugares. Muchos de estos niños tienen papás, pero sus papás no pueden mantenerlos they can be a part of the change. They can be the difference. Al principio era muy difícil porque yo nunca había trabajado con chavos de 13 a 18 años. The thing that most changed about me was how am I thankful of my life. Estos niños te dan tanto amor, el amor que a veces a ellos mismos les puede faltar, pero lo tienen para dar y lo dan a montones. Oh, I really think that I improved a lot my leadership abilities. in the way that you communicate with people, the way you approach people. Y hemos formado lazos muy lindos y que yo creo que el tiempo no va a poder borrar. Así que los niños han encontrado amistad, han encontrado personas en quien confiar. I thought about the impact that I, I could do in those kids and how I could change their lives. But when I got here and, and I saw this different reality, I think that it changed more me than I could change them.